Não, não, não, não, não, não, não. Hoje não tem intro. Hoje não tem intro. Não tem, não, não, não, não. Não tem, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Fala galerinha, beleza? Ai, vamos saindo aqui pra de cabeceira. Cabaceira, para cabaceira, mal. Ai, sentido Sentido Santo Estevão. Caminhos não desbravados. aqui na BA 491 lá Salvador, 150 quilômetros tipo baixio ai aqui tá, tá aqui aberta porque maluco Pô, nem botei a luva tá aqui atrás que bonito. Parei ali no barzinho, tomei uma esquinca é de laranja. Depois uma água com gás. Meu pai, tem que refrigerar porque pensando aqui se entro em Santo Estevão para comer, eu não sei, não sei. Tava até com fome, mas a esquinca, acho que o açúcar dela saciou. E só com o café da manhã, mas preocupado com a câmera, porque eu percebi que estava muito alta. Eu dei uma baixada agora. Espero que tenha ficado muito baixa. é muito alta, então provavelmente eu não libero os vídeos anteriores. Infelizmente, galera, infelizmente. Eu não abro mão de dos vídeos estarem aceitáveis para mim e eu sou chato. de abrir os dedinhos assim, refrigerando. Esse Wii me lembrou um vídeo de uma tartaruguinha. Ai, ficava vendo com um colega, com o Rafa, Rafael. fechar essa jaqueta. Acho mas não, viu? Rafael é, Barreto, meu parceiro conhecido também como Seu Longa. Será que dá para colocar a luva? <laughs> Não, tem. Não, deixa quieto. A luva tá aqui já na mão, né? Ó, redutor, ó. Bota aqui de volta. Cadê a luva? Tá aqui atrás. Pega a luva. Ó, sintonia 1. Coloca a luva. Colocou, fechou aí, deu. Pega outra luva. Tem ali redutor? Tem redutor. Coloca agora. Passa redutor a gente coloca. dia. Pronto. Fechamos a jaqueta, colocamos a luva. Motel. Ah, tá de sacanagem. O nome do motel é Avenida Paraguaçu. Não tem nem impacto. Motel, sei lá, Prazeres do Paraguaçu. Ou sobe para a água. Ou... Vamos pensar, vamos pensar. É... Delírios no Rio. Porra, só... Amor do Sertão, caralho. É, que não é bem sertão, né? Que é, é côncavo. Cruzamento Perecoço, ó. Oh. nossa velocidade, nossa, treva. Bom,